ခလေးတိုင်းလိုလိုတခါတလေဆဲတတ်သွားတာပြီးရင်ပြန်ပြောက်သွားတာကြုံမှုမှာပါပဲအခုလူကြီးဖြစ်နေတဲ့เนาะရင်ကြေးကြေးတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့ခလေးတွေလည်းငငယ်တုန်းကတစ်ချိန်တစ်ခါမှာတော့ဆဲတတ်တာကိုမိဘဆုံးမလိုက်ရတာမျိုး ရှိတတ်ခဲ့ကြပါတယ်ဘယ်သူမှခလေးရှိမှမဆဲပဲနဲ့တော့ခလေးကမဆဲတတ်ပါဘူးအနည်းဆုံးတော့တရက်ရောက်ဆဲနေလို့ပါမိဘမဆဲလဲသူဒီဆဲတဲ့စကားကိုတဏှာကကြားနေလို့ပါအဲ့တော့ကိုကတော့ဆုံးမမှာပေါ့နော်ဆုံးမမယ်ဆိုတာစောစောကဆရာပြောဥပါတယ်ခလေးကိုလိုမလိုက်ရမယ့်ကိစ္စနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်ဆိုတာဒီကိစ္စလည်းအဲပေးဆဲရမယ့်ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးเนาะ reinforcement လုပ်ရမယ့်ကိစ္စပဲ positive reinforcement လုပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူး negative reinforcement လုပ်ရမယ့်ကိစ္စလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးသိပါတယ်ဆရာခလေးကိုရိုက်တာဘယ်တော့မှအားမပေးခလေးကိုရိုက်တာဒီဆရာပြင်းပြထန်ထန်ဆန့်ကျင်တဲ့လူဖြစ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ဆဲရင်မရိုက်ပါနဲ့ဆဲလို့ရိုက်နေလို့ခလေးကသူဆဲလို့ရိုက်ခံရတယ်လို့တခါမှသူ့ရဲ့ခေါင်းက condition မလုပ်ပါဘူးဒါပေမဲ့နော်အဲ့ဒီ negative reinforcement မှာခလေးကိုမနစ်နာစေတဲ့နည်းတွေနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်ဥပမာအပြင်သူ့ရဲ့ DB ကြီးတဲ့အချိန်ကိုဆဲတဲ့နေမှာ short လိုက်တာမျိုးနော်သူ့ရဲ့ပေးနေကြမုံဘိုးကို လျှော့လိုက်တာမျိုးအဲ့ဒါတခုခုတော့လောက်ရပါတယ်ခလေးကနော်ဆဲတယ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုနော်စာတစောင်းပိတ်တစ်ခွက်ရှင်းပြနေလို့နားလဲတဲ့ရွယ်မဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့သူ့ကိုတခုခုတော့ negative reinforcement လုပ်ရပါတယ် CFM, caring for well-being.